via. Mamma lo zitto passa, cullo si carra in bocca, mamma mi fa la cucca, mi voglio marità. Si ti marita quando, dota non ti indadugno, luzzi te vagabondo, ti lascia sin da va. <laughs> zan.